I bangin yap yap pli na kabenta karui bat ka judgment rio. Ong ki tribal group Manipur. Ku play shi bunai pik subscribers baro ki bat juice terapan page ki video sekini ki channel story tala London. Namar balakang ya ka internet naduk ki mobile network shaduk ki wifi. Kumta la kam sem jing e kendiat ban yo lum ya ki detail report ha ka jing ya dai bat ka jing ya um snam ha Manipur. La shi yo lum ka tu ka ni ki jing tip ki bai shah lenba kafun ko haldu mentakum ba syajar nyus pak telikiing la syak tang ingkong nri pusan ngut ki beriu ki layap ars pak lai puwe ngut ki bala mensa kumba lai pusan ajar nri uspak san pusan ngut ki beriu kentup ya syajar san spak kendai pulai ngut ki kena skul lalak ban pen kenria syaki jaka ki ba syong syengai Henry dangdon sekumba sipo ajar ngur gibrio. Ia kaba dangdon kam ban penken ria yaki. Naki jaka bajur jing yaki. Syaki jaka kiba syong syongan. Tang bangi dang yalek menta. Ban wan rak kloy ya kesukesan. Hapok Manipur. Ong Ubiren Singh. U Chief Minister Jong ke Manipur. WUMLA BGP ubala job lai sien. Wongga Sun Valteh. Hapersol District. Ubadeiru ex-Minister of Tribal Affairs, Kadba Udangmi Nayeng Jong Chief Minister, Banlet Shajakasa, Ulamen Saujur Hadin, Baki Pajba Akila Kanti, Bat Ula Syak Syok Bat Lamen Saujur, Ulaong Bakadur Kemat Jong U Kalapra, Kamtam E Ka Kemat Siliang, Kadiang Kalamen Saujur Bha. Yau Tayyumil Ilakit Syak Apulu Hostel, Hadelhi Ong Ukun Jong U, u Joseph Balte. Ki live sautuli ki tribal group, ki layas no ketilang hapok kawai ke syatri, jong ki kuki bernaga. Ban ye lek persyak ya kerai jong ke haikut. Ki loong ba ai bakas namkan tuj, bat ai bangin yapru. Naga benta kalawai ke jongi. Ngin ya lek haduk bandayap, tat onda, on wenno ya ke jimpenrung esti, lani shadow tribe ya ki meitai lem kum ta ka jing yale kan yai pteng daki pau hajar ki sipai la pha sya manipur bad la ong ba la kamru daki drone la ni kita ki uav on arm vehicles naga pentaban tem ya ka jing yu ya umsnam hamanipur. manipur kumban pen ken mau ni majority ki meitei ki deki hindu bad ki muslim ki tribal pat ki buon ki kristan Kasor Karu, Hammanipur, Kadai, KBJP. Kuki bat Zumi, Kidai ki tribal. Bat ki Meitei, Kidai ki non-tribal. Wad laki ladon, Haim Palbali, Hammanipur.